apa? Aku nak tunjuk apa satu uh, Belacan yang paling sian Paling kotor, paling tak boleh pakai Ah Subscribe guys Nur Muhammad Production ya. Inilah satu video yang memaparkan seorang lelaki sedang marah dan meluahkan rasa tidak puas hatinya terhadap satu produk pelacan yang digunakan. Menurutnya, dia telah lama menggunakan belacan tersebut dari jenama itu. Namun berasa pelik kerana setiap kali membuat sambal belacan, pasti terasa seperti ada pasi di dalamnya. Ah. Dia kemudiannya bertindak menapis air belacan dan terkejut apabila melihat isi kandungan dalam belacan itu di ruangan komen, warganet meninggalkan pelbagai reaksi selepas menonton video tersebut. Malah ada yang meminta agar pihak berwajib menjalankan siasatan betul, atas produk makanan itu. Okey, belacan ni memang tak boleh pakai berbahaya yang bernama pen uh, apa ni? Tak boleh pakai berbahaya yang bernama penang. Maksudnya macam mana guys? Kilang belacan ni bukan dah kena tutup ke dulu sebab kotor. Wih bahaya ni. Kulit kerang blend sekali masuk dalam perut boleh hadamkan. Ah iya betul guys. Thank you info bro. Info yang macam ni ah kita buat kena tahu betul eh. Tengok siapa toke sajiku. Wah ada tempat buat belacan dengan jemur atas lantai semen gitu je. Ha, lepas tu dengan anjing pun ada atas tempat jemur belacan tu. Allahu akbar. Eh, macam mana guys? Ada kat macam ni eh. Eh tak faham jugalah kalau belacan kat sini, kat kampung saya pun belacan tu bagi lagi-lagi bear kan macam tu. Dan uh, bersih macam tu guys eh. Belacan tu memang kena besi lah. Allah bahaya dah guys. Okay, kita ambil sikit je Okay, hari ni aku betul-betul marah Sebab apa? Aku nak tunjuk apa satu uh, belacan yang paling sial Paling kotor, paling tak boleh pakai Aku dah buat belacan lama dah Okay, setiap kali aku buat belacan Aku rasa aku pelik Kenapa duk ada macam pasiak, macam benda keras Padahal kami duk basuh uh, Bawang, cili, semua kami basuh dulu So, hari ni hati aku tak sedap Aku selalu duk pakai jenama ni Oh, Pulau Pinang Belacan. Oh, nama dia lah kan. Eh, apalah macam ni. Tak baik tau. Aish, tak faham lah. Sajiku. Okay. Eh, hati aku tak sedap. Aku nak check sendiri. Aku rasa mungkin dalam belacan-belacan yang kotor. So, apa aku buat? Ha, ni aku bagi cayak dulu. Ni belacan ah. Ha. Satu buku setengah. Aku bagi cayak ha. dulu. Aku akan tapik ni. Ni. Entah potok tak potok Kita ambil sikit dulu lah Nah Oh my god Ya Allah Guys dia Ini gini gini gini gini Kalau belacan biasanya istilahnya Kalau kalau memang dia pure ya kan lembut bersih dalamnya itu ketika istilahnya dikasih air dia akan hilang semua guys ya kita tengok di sini guys Allahu Akbar curang sekali ini guys ya Allah ah ini Rahman ini dia Oh my god, pasir guys. Oh kulit kerang, Allahu akbar. Ni. Ni kulit kerang, tak boleh basuh dah. Benda ni lah yang Aku duduk makan sambal berpasiak oh. Ni. Bahaya banget guys, asli ini bahaya banget loh. Ini harus ditindaklanjuti kayak gini guys. Kalau bisa ini didenda terus ditutup kayak gitu guys ya. Ini merugikan sekali nih, membahayakan sekali loh guys ya. Tengok sendiri. Kulit kerang. Kayak pasir Seketir gitu. Lebih punya nih. Oh my Seketir. god. Jadi dalam Aduh repot je inspektor Kasihan biar Dia orang siasat Betul lah ha. Pihak berwajib kena ambil Tindakan lah macam tu eh Tu lebih punya ni Ni ni ni Allahu Akbar Apa tengok berapa banyak ini asli curang guys, asli curang banget. Jadi untuk apa namanya timbangan juga dan lain sebagainya itu akan berat juga guys ya. Tapi kalau di sini prosesnya ya nggak benar, prosesnya itu tidak melakukan apa namanya ya, yang dinamakan penghalusan secara kayak jadi di, dijadiin kayak hampir kayak tepung gitu loh guys. Harusnya kayak gitu kan. Tengok bobo banyak. Aku tapi, tapi ini bukannya pasir ini. ya guys ya? Tuh. Allah. Tuh, macam pasir tak pantai oh. Pasir lah kan. Gila sajiku ni. Eh. Gila betul Lebih jelas selepas ni dibasuh dua kali Apa ni gila ha? Allah Ni basuh ketiga kali Macam Pantai Teluk Senangin Iyalah guys ya Kita tengok kat sini tu pasir lah dia dia tak lembut lagi kena lembut lagi lah guys ya meskipun istilahnya kalau kerang atau ah, bukan kerang sih apa nama kepiting ke cangkang ke apa tapi tak faham lah mana ada belacan ataupun terasi itu pakai ini takkan kan oh. Allah apa hal ni Jangan beli jenama sajiku cukup-cukup kotor betul lah Jaga baik-baik negara-negara ni. Nah, ha. memang. Ha. Ni nasihat daripada Ustaz Azhar Idrus kepada para peniaga eh. Mudah kaya dan mudah juga masuk neraka. Betul. Nah, lalu Nabi ber- berkata, "Laisa minna man ghasya." Ha. Bukan kalangan kami penipu seperti ini. Kita perangak lauk. <laughs> Perangak ni. Perangak pulut apa. Belendai tabel kawan tu balik kau pada aku ingat awak marah dulu belum lupa. Buat lalu obor tak akan manggam. Ha? Awak marah dulu dah habis 80 t. Kawan tu buat balik kalau pun nak pergi makan ketuk tua. Ketuk tua buah orang mulut tu baik dengan gigi-gigi tu Faham lagi? Dah malu lagi boleh rugi gigi orang. Masuk ni neraka okey belum lupa. Jangan main. Harta orang, Sutum beli 100 kilo kata tak jual selalu. Ha. Buah air batu banyak-banyak perang 4 hari. Tak, kembang air batu 130 kilo jadi. Nah. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan ini kayak apa ya guys ya. Kalau saya bilang kayak gini tuh ya memang penipuan, kecurangan seperti itu. Dan kata Ustadz Azhar Idrus tadi, toke macam nih tuh ah aduh masuk neraka guys. Saya tak nak cakap ya. Eh. Itu ahli neraka. Bisa dicakap dia akan masuk neraka. Allahu akbar. Laisa minna liman ghasya kata Ustadz Azhar Idrus tadi kan. penipu guys Allahu akbar ya Allah tidak termasuk golongan tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang macam tu Allahu akbar oh macam mana guys ya kita nak cakap kalau macam ni tu dia kan perusahaan besar memanglah pihak yang berwajib pihak yang berwenang ya kan macam boleh dah apalah ha, kena kena bertindak untuk apa ya tidak merugikan daripada masyarakat masyarakat macam ni. Untungnya abang tadi dia buat video, dia kena viralkan guys. Betul guys. Apalagi makcik-makcik ya kan yang suka buat sambal, sambal belacan lah apa kan. Nah itu nanti kan dia pasti akan menggunakan belacang-belacang. Ah tu kena juga hati-hati. Ah kena tengok lagi kan kena basuh lagi kena saring lagi ada tak ha, setiap belacan tu ha nanti kalau memang ada ha itulah kita memang kena report macam tu okey di sini kita nak baca komentar-komentar daripada netizen ya belilah belacan yang ada persijilan halal atau sekurang-kurangnya sijil mesti ha sebab bermakna ada pemantauan pihak berwajib kadang-kadang orang kita beli produk non muslim yang kilanya kotor ya rabbi tapi sebab murah ah betul beli juga untuk guna masak niaga orang kita sendiri pun ada yang buat produk sendiri tapi guna pekerja warga asing yang tidak peduli kebersihan sebab janji kerja jalan iyalah kena cari untung je Masya Allah, terima kasih pemilik pendedahan. Betul lah, orang Melayu dah banyak kali kena tipu dengan jenama-jenama pasaran. Sajiku macam bukan keluaran dari bumi putra je. Orang bukan Islam berniaga. Ah, tidak amanah tu. Tak ada masalah bagi orang. Betul lah. Tak ada masalah kalau kalau bukan orang Islam pun. Ah, sebab apa? Sebab dia tak fikir dia untung untung untung untung macam tu je lah Tapi tak tahulah akhir nanti kan Allahu Akbar Tapi kita orang Islam sangat pentingkan kebersihan Setiap orang Islam patut ada sikap beramanah ha, Halal dan patut syariah patut menjadi keutamaan kita sebagai pengeluar dan pengguna Orang sekarang dah tak kisah halal ke haram ke ha, Jadi orang bukan uh, apa ni Islam uh, bolehlah nak main-mainkan kita betul guys makanya kalau kita istilahnya mengaji itu kalau kita dengarkan ceramah-ceramah daripada ustaz utamakan ya peniaga-peniaga muslim sebab apa Insya Allah itulah halal dan thayyiban macam tu guys ya kalau kita masih ada produk-produk yang ada sijil-sijil halal ataupun ya Kalau di sini kayak apa namanya ya guys ya, ada label halalnya, terus istilahnya tercantum di situ tuh bersih dan apa namanya higienis seperti itu ya guys ya. Tapi kalau kayak gini guys nggak ngerti juga lah mau ngomong gimana lagi ya kan Ada setengah belacan buatan orang Cina tapi jenamanya nama orang Melayu <gasps> Oh my god ah, Dan di packing orang Melayu Melayu ambil upah packing dan guna uh, nama Melayu Tapi buatan belacannya orang Cina Faham-faham lah. Ah, macam tu lah betul. Dia tak bersih. Sangat-sangat mengerikan ya guys. <laughs> Ada juga yang komen di sini nih. Istri Kasim Baba Ini belacan apa ini Marjina Bau hapak paginya uh, ah, Perginya Apa eh tak faham juga eh Marjina Eh belacan Pulau Pinang cik. ha, ah, istri Kasim Baba Belacan ke Pulau Pinang Hmm barangkali hidung aku yang tersumbat Ahaha ha. Mau beli apa ya Cik Siti Saya mau beli belacan ha, Penjual pasar Bella Hai, jangan cakap kuat-kuat nanti polis tangkap sama saya. Ah, Marjina jual belacan campur kena tangkap. Penjual pasar benar cik. Jual candu ada lesen. Jual ganja ada lesen. Tapi jual belacan tak ada lesen. Saya semaga di Malaysia. Ha. Ha. Dia cakap macam tu guys. Ya. Penjual pasar cik Siti mau beli belacan satu bungkus. Majina satu. Ha. Tu dia cakap. Ha. <laughs> Tak faham jugalah drama dia cakap dia buat eh. Okay guys itu saja video kali ini ya. Semoga menjadi pelajaran dan pengetahuan baik kita semua guys ya tentang belacan ini nggak ngerti mau gimana lagi ya guys ya karena memang banyak sekali istilahnya peniaga-peniaga yang nggak bertanggung jawab seperti itu maka daripada itu teman-teman sekalian ya kita contohkan sebagai orang muslim jadilah peniaga yang baik jadilah peniaga yang istilahnya higienis bersih halal dan thayyiban seperti itu jangan mencari untung tapi mencari berkah ya percuma kita untung di dunia tapi ketika kita di akhirat kita menjadi buntung karena kenapa kita termasuk orang-orang yang menipu nantinya guys ya Allahu Akbar naudzubillah min oke itu